Takže zdravím ťa Edo, chcem sa pri ďalšom partizri Bodies Basics in Educational Learning a tentokrát to bude Cloudy Capters Swapped Basics in Educational Learning od developera menom Crazy Dead Modder. Takže kto by nevedel, tak Cloudy Copter je postava, ktorá sa objavila v uh, eh, Bodies Basics Campingu, to je tá helikoptéra, ktorá vám sfúkuje oheň, aby ste prehrali. A niekto si povedal, že spravím z toho swapped mod a tento mod mi prišiel celkom zaujímavý na video, tak som si povedal, že ho si ho musíme spolu zahrať, ale predtým, než sa pustíme do tohto videa by som ťa chcel poprosiť, aby si dal odber na tento kanál, lebo mojim snom je dať tisíc odberateľov na tomto kanáli a práve tvoj odber mi veľmi pomôže. Ak to urobíš, tak uh, budeš dostávať všetky notifikácie na moje videá a na streamy a všetko možné okolo mojho kanála. Takže bez ďalších kecov sa môžeme ísť vrhnúť na tento mod. Thank you. Um. Ahoj, Cloudikopter. Um, vidím, že si tu prehodil množstvo vecí. OK, čiže pálom sú teraz globusy. A... A podlaha je tá skrytá ona, tabula. Steny sú drvo. A stony sú... Je textúra, ktorá je na... Onom, na... Stenách zvyčajne. A zbierame jedlo. miesto notebookov. Vy... Čo teď? Chvíľku som si myslel, že, že, že to mám zle, ale... Je to swapped mod, takže... Čo dostaneme od... A log, to je ten... Uh, log z campingu. 7... Uh, eh, 3... 35. Ajaj, helikoptera sa naštvala na mňa. A ideme sa pozrieť, kto je kto. Aká postava je kto. Mňa strašne baví hrať takéto tieto swapped mody, lebo vždycky ma to pobaví. OK, čiže uh, e, Grodasib je principál. A naopak, čiže Sweep musí byť principál jednoznačne. A... No, máme tretí notebook, čo není celkom z zvyčajné, alebo čo je celkom normálne, by som povedal. Cloudicopter je za nami. Takže to je dobré, lebo... Čo? Ja to bol asi principál. To bol asi principál, no. Som zvedavý, že čo bude Bisona. Alarm clock. Wow. Boom. a boom. A jedlo są notebooki. Wow. Sweep, sweep, sweep! OK, musím si dávať pozor na koda sweep principála, lebo... Arsen Crafters je bully. A playtime je... Fire Name 2. okej. Okay. Jeszcze się są od tej nożnicy. Takže ideme po štvrtý notebook. Uh, 4, uh, 2 a 35. This continues to be wrong. Okay. What? Detention for you. Aha usa už som videl principála Goda Sweep. Kde je? A to je. Detention for you detention for you. Bože. A nie, aby som toto nespravil. Možno zametie Cloudicoptera. Koda Sweep. Možno. Možno áno, možno nie, niekto nevie. A možno aj áno. Ach, chcem vám vyjsť týmto smerom. Aha, ide, ide, ide. Len... Som nevedel, že či ide alebo nie. Bom! Patríš sa mi ten design playtime time. Firenem tu. Páči sa mi ten design týchto postav, čo sú tu. Takže Cloudycopter je Bowdy. Uh, potom je Godasweep je principál. Playtime je Firename 2. Uh, potom je... Ko, uh, That's just been out there for surprise Sprizer. Ešte sme nevideli koho. S kým sa svapol Baudy. Teoreticky sa Baudy svapol s Cloudy Copterom, ale ten tu není keďže toto je klasik. Bavili sme si z klasik. A nepočujem Baldiho. Teda Cloudicoptera. OK. Tá tyčinka je zámok na, na tie dvere. Čiže pohodka. Skade ide Скорее Asi stajte, že? Že jo. Že jo. Áno. Tak, vieš čo ja spravím? Čum. Odstrelím Baltika. Toto halou dole a rýchlo pôjdem pre ten notebook. Čo je toto? Bum. A rýchlo, rýchlo, rýchlo. E, toto je minus 5. E, a... E, toto pokračuje byť 35, ale nie je to 35. Sweep, sweep, Oh, oh, oh, oh, oh. Počkaj. To, to je staré auto. Mňa v kuse mieli ten principál. A boli je Arsen Rafters. Huh. Hm. Huh. Hm. Pekne. <coughs> no. Detention for you. Kde je? Baldy. A tam je, tam je, tam je, tam je, tam je, tam. No. Máme 5 notebookov, čo je môj rekord v tejto hre, lebo nikdy som nezobral viac ako 5 notebookov. Uh. Zahol som za roh, ale Cloudicopter Baldy ma naháňa. Počkaj. Uh, idem sem. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. No, musím, musím bežať. Čiže ma chytí, chytí ma, chytí ma, chytí ma, chytí ma. Chytí ma. Aha! Ah! Oh, oh, oh. Dobre, toto bolo výborné kolo. Toto bolo naozaj výborné kolo. Videli sme všetky postavy okrem Frostpalza. Fr musíme vidieť Frostpalza inak. To nemá zmysel hrať. Čau! Toto je tiež hudba z kempingu alebo nie. 9, 2. <laughs> Sa mi páči, že Crowdicopter má vlastne iba jeden zvukový súbor a tento developer to použil na všetky Baldiho hlášky line teda. Chirurgin Okay. Gotta sweep, sweep, sweep. Double principal. Das ist Změnění na goda sweepa. OK. Lebo vkusima mieli, že počujem, že detention for you. Keby tam naozaj že ja neviem, že no run in the halls, alebo ja neviem čo, tak by som bol extra zmetený, pretože neviem, že kto je kto potom. 16, Eee... Eee... da, da, da, 6, 35. A Nožnice sú vlastne banán. Som si až uvedomil teraz. Že sú nožnice banán. One. Two. Three. Pekne. Pekný dizajn má. Majú všetky tieto postavy bo väčšinou v týchto swapped módoch um, si developeri až tak nedajú záležať na na um, na, di na dizajnoch postav, ale tento ma dosť prekvapil, takže takže Good job. Tu sa postavím. Počkám si na Baudika, čo je vlastne Cloudicopter. A potom ho odfľaskneme bísodou. Čo sú vlastne hodiny. Oh! like it's sweeping time! Asi mám ide o principál. Nevadí. 4, 5. Áno, video má asi. Aj, aj. Takže som dostal detention práve od eh, Goda Sweep principála. Uvidíme, že jak to pôjde. Dúfam, že nie je zle. OK, naháňa ma. Dovol mi zobrať aspoň toto. Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Gotta sweep, sweep, sweep! Ah. Principálov, da. Takže, v Blaze Face. Um... Nie. Pekný design má tá animácia toho slepnutia. Viete, že... Uh, eh, sa tá hlava trošku mykne, ale vidím, že som skončil, tak aj akceptujem aj fate. A o confin tentorano. Dobre. Takže toto bol Cloudicopters Swapped Basics in Educational Learning od developera menom Crazy Todd Dead Modern. Takže tento mod sa mi veľmi páčil z toho dôvodu, že sú tam zmenené postavy, aj zvuky, aj celkovo ten feel z tej školy je úplne iný ako uh, iné swapped mody, takže tento mod odo mňa dostáva uh, eh, 5 hviezdičiek z 5 a ak si tento mod budete chcieť zahrať vy, link na tento mod nájdete v popisku videa. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, odber a koment a ja sa budem tešiť na vašu zajtrajšieho videjka.